Yo te la traigo de Cupay, de Vegabana y de Santuce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá. hemos terminado, terminas. Que tengan buenas noches.